Ja, ja tota, meidän puhujat ää, tänään on ää, kaikki suuremmoisia kynäniekkoja. Henrikka Tavi, ää, meidän ensimmäisen puhujana tänään, on, on tota, voittanut esikoisteoksellaan 2007 ää, Esim. Esa, voittanut Helsingin Sanomain kirjallisuuspalkinnon. Ja, ja häneltä on myöskin runokokoelma Toivo vuoden 2011, ää, Kalvi Jäntin palkintoa ja, ja Tanssivaa karhua. Ja, ja tota, Henrikka on myöskin, myöskin aktiivinen osuuskuntapoesiassa ja viemässä eteenpäin, eteenpäin kotimaisen runouden asiaa monella muullakin taholla. Sitten meillä on pöydän toisessa päässä on Peter Mitvits, joka on, on sekä runoilija että esseisti. Ja, ja tota, hänen viimeisin äh, runokokoelmansa on Som du gör dina Cirklar runt detta, detta utanför, äh, Schultze Söderströmsiltä. Ja, ja tota, hän on äh, viisivuotisella taiteilijaprofessori apurahalla vuodesta 2014 alkaen. Ja Vesa Haapala äh, meillä keskimmäisenä on, on tota runoilija ja hän, hän edustaa myöskin sen lisäksi nyt tätä, tätä tutkijapuolta meillä tänään. Eli hän on äh, kotimaisen kirjallisuuden lehtori täällä Helsingin yliopistossa. Äh, hän on väitellyt Edith Södergranin lyriikasta vuonna 2005 ja senkin jälkeen jatkanut, jatkanut kotimaisen lyriikan ja Mendosan tutkijana. Ää, äh, hänen esikoisrunokokoelmansa Vantaa vuodelta 2007 voittanut Kalevi Jäntin palkinnon ja, ja tota, sitten on termiin jo vuodet 2009 Joo. ja sen jälkeen sulta oli... Se oli kun niinku kuka, kuka ampui etsit 2012 yhdessä Markus Pyörän kanssa. Ja siinä on sekä runoja että proosaa. No se on sellainen Sitä. vähän hybridi. No, niin, hyvä. No mutta todellakin tällä, tällä meiningillä jatketaan ja, ja, ja annan ää, sun vuoron sen. Kiitos. Ihan hyvä, että tota, laitoitte mut tähän alkuun, koska, koska se mitä mä nyt olen tässä tehnyt on niin kuin ihmetellyt tätä otsikkoa. Eli äh, runoustuottavuuden ajassa. Mä oon tehnyt huomioita, väitteitä, kysymyksiä ja sitten muutaman runon luen tässä välissä, jotta, jotta tämä ei menisi pelkäksi pohtimiseksi. Ensimmäinen huomio. Äh, kirjallisuuden tuntijat ovat nykyään kirjallisuustalouden asiantuntijoita. Jotain tämän tapaista, näin muistattaa muistivarainen sitaatti, totesi Tuomas Nevalinna tai Jukka Relander kustannustoimittamista käsittelevässä tukevasti ilmassa lähetyksessä hiljattain. Tältä minustakin on usein näyttänyt ja erityisesti mitä tulee runouteen. Julkiset runouskeskustelut ovat jo vuosia voittopuolisesti olleet keskusteluita runouden instituutioista, yhteiskunnallisista paikoista ja tai taloudesta. Keskusteluissa luetellaan erilaisia runouden toimijoita, järjestöjä runoudelle omistettuja taloja, kustantamoja. Keskustellaan runouden myynnistä tai sisällökkäimmilläänkin. Kysytään esimerkiksi, mihin runoutta tarvitaan tai mitä hyötyä runoudesta on. Vaikka runous ei ikinä olisikaan hyödyke tai vastaus johonkin todelliseen tai, jo keinote- tai keinotekoiseen tarpeeseen, runoutta koskeva puhe on nykyisin huomattavan usein tällaista niin poliittisluontoista kesku- keskustelua, jossa tällaista niin talouden tarpeen hyödyn ja erilaisten instituutioiden tota, näkökulmat tulee esiin. Huomattavan harvoin puhetta itse runoista. Ja tämä nyt koskee myös tätä alustusta. Ää, niin kuin tiedämme sana poesis, josta runous poesia on johdettu, tulee kreikan verbistä jo valmistaa tai tehdä työtä. Poesiksen eli työn tuloksena ajatus ja materia tai fyysinen maailma yhdistyvät, saavat jonkinnäköisen yhteisen toteutuman. Esimerkiksi pöydän idea tulee puuksi konkreettisessa pöydässä. Koska runous tehdään kielestä, runouden materia on kieli. Voisimme ottaa tämän etymologian vakavasti. Eli runous ja valmistaminen liittyvät toisiinsa. Tällainen työ kuitenkin eroaa modernista tuotannossa, muun, tuotannosta muun muassa siten, että työ on sitä, mitä yksittäinen ihminen, runoilija tai työläinen tekee. Kun taas tuotanto on prosessi, jota tarkastellaan sen lopputuloksesta tuotteesta käsin. Olipa kyse maataloustuotannosta, teollisesta tuotannosta tai elokuvatuotannosta, tuotantoon kuuluu paitsi työtä myös työn organisoimista ja työnjakoa, välineitä tai koneita sekä ihmisten välistä kanssakäymistä ja kommunikaatiota. Kolmas huomio. Tämä tota, liittyy nyt oikeastaan siihen, miksi mä olen täällä. Eli tota, aikaisemmin ehkä niin sanotulla modernilla tai aikakaudella runoilijan ammatti oli ehkä niin kuin samanlaisen eriytyneen työnjaon piirissä kuin suurin osa muistakin ammateista. Esimerkiksi runoilija runa, runoili ja kustantaja kustansi. Ja nykyisin on yhä vähemmän näin. Eli tota, mä jotenkin koen, että mut pyydettiin ehkä tänne paitsi runoilijana myös niin kuin jonkunnäköisen kustantajuuden edustajana, eli yhtenä niin kuin tämän, tällaisen yhteisöllisen osuuskunta kustantamot poesian vajasta 20 runoilija osakaskustantajasta. Sitten mä kysyn näitä, pohdin tätä kysymystä, mitä tarkoitetaan tuottavuuden ajalla ja miten runous voisi olla sitä, on siinä ajassa nyt useampaan kertaan. Eli ensimmäisen kerran pohdintaan tästä aiheesta Äh, sana tuottavuus tuntuu olevan jonkinlainen synonyymi maksimoinnille. Sille, että tuotetaan yhä tehokkaammin, yhä enemmän ja yhä, yhä useammat elämän tai maailman alueet valjastetaan tuottamisen piiriin. Tällainen niin kuin valjastaminen tai laajentuminen voi olla, niin kuin, sen suunta voi olla ulospäin, eli puhutaan jonkinnäköistä niin kuin imperialismista tälleen, tai sitten voidaan laajentua sisäänpäin, eli ottaa yhä uusia elämän osa-alueita tuotannon pariin ja tehostaa itse tuotantoa monilla eri tavoilla. Toisin kuin, niin kuin aikaisempana teollisena aikakautena, jolloin tuotanto oli pääosin tuotantolähtöistä, tällainen nykyinen jälkiteollinen tuotanto pyrkii olemaan tarve- tai kysyntälähtöistä. Eli ei valitse enää niin sanottu niin, eli tällä liukuhihna liukuhihnatuotantoon perustuva malli. Sen siellä puhutaan nykyään, tai puhutaan toyotismista, Eli sellaista mallissa, jossa koko auto kootaan yhteistyössä tai koko tuote tai koko runoteos kootaan yhteistyössä työryhmässä ja kaikki tekevät vähän kaikkea. Ja tällaisessa mallissa tyypillistä on pyrkimys minimoida varastointikulut. Parhaimmassa tapauksessa tuotanto aloitetaan vasta kun tuotteet on jo tilattu. Sitten tähän väliin yksi runo, ensimmäinen runo. Tämä on tuota, Philip Levinen teoksesta What Workis vuodelta 1992. Tämä on käännetty tuijat saavun numeroa 77-78, joka yhdessä viime vuonna. Mitä työ on? Odotamme sateessa pitkässä jonossa Fordin tehtaalla Highland Parkissa työtä. Tiedät, mitä työ on, jos olet riittävän vanha lukeaksesi tämän tiedät, mitä työ on, vaikka ehkä sinä et tee työtä. Unohda sinut. Kyse on odottamisesta, painon vaihtamisesta jalalta toiselle. Siitä, kuinka kevyt sade putoaa hiuksillesi, sumentaa katsettasi, kunnes luulet näkeväsi veljesi edelläsi jonossa, ehkä kymmenentenä. Hierot lasejasi sormiisi, Tietysti se on jonkun toisen veli. Sillä on kapeammat hartiat kuin omallasi, mutta sama alakuloinen ryhti. Virne, joka ei kätke itsepäisyyttä, apeaa kieltoa antaa periksi. Sateelle. Hukatun odotuksen tunneille, tiedolle, että jossain edessäpäin odottaa mies, joka sanoo, ei, emme palkkaa tänään, mistä tahansa keksimästään syystä. Rakastat veljeäsi, yhtäkkiä et melkein kestä ylitsesi tulvivaa rakkautta veljeesi, joka ei ole vierelläsi tai takanasi tai edessäsi, sillä hän on kotona. Yrittää nukkua kadillakin surkean työvuoron jälkeen, vain herätäkseen ennen puolta päivää lukemaan Saksaa. Tekee töitä kahdeksan tuntia yössä laulaakseen Wagneria, eniten vihaamaansa oopperaa, huonointa koskaan keksittyä musiikkia. Kauanko on siitä, kun viimeksi kerroit hänelle, että rakastat häntä, kädet hänen leveillä harteillaan, avasit silmäsi ammolleen ja sanoit nuo sanat, ehkä suutelit hänen poskeaan. Et ole koskaan tehnyt jotain niin yksinkertaista, niin ilmeistä, ei siksi, että olisit liian nuori tai liian tyhmä. Ei siksi, että olisit kateellinen tai edes ilkeä tai kyvytön itkemään toisen miehen seurassa, ei. Vaan koska et tiedä, mitä työ on. Neljäs huomio. sen mallin suora vastine kirja-alalla tai, on, tai ei voisi olla tämmöinen niin tarvepainotus. Eli digitaalisen painotekniikan kehittyminen sellaiseen muotoon, että painokoneet toimivat kuin printerit tai ovat käytännössä printtereitä. Ja tätä niin sovellettiin Meillä oli siis Suomessa vuonna 1999 perustettu ja vuonna 2012 lopetettu kirjakerrallaan paino- ja kustantamo sovelsi tätä tekniikkaa ja tavallaan niin kuin se oli runoudessa aika merkittävä juttu, koska tota, Leevi Lehto otti tämän niin kuin ikään kuin tämän paino, tarvepainotuspainon ja kustantamon käyttöönsä ja perusti silloin niin kuin tämän niin kuin vanhan poesiasarjan, jossa ideana on se, että jokainen, jokainen niin runoteos kustannetaan ilman mitään alkupääomia. Ja tota, tämän niin kuin poesiasarjan jälkeläisiä on toisaalta niin kuin Leevi Lehdon n kustantamo, joka, tota, ö, jonka niin kuin sellainen ikään kuin erikoisuus on sen tota, julkaisemien nimekkeiden määrä. Ja tavallaan se, miten niin kuin toi n kustantamo toimii, niin vastaa sellaista tarve niin kuin lähtöistä toimintalogiikkaa siinä mielessä, että, että yksi kirja kannattaa niin kuin kustantaa tai painaa jo, vaikka sillä ei olisi kuin esimerkiksi 10 tai 20 lukijaa. Eli tavallaan niin kuin ne yleisöt, joille näitä niin kuin, tai niin toimintalogiikalla tota, kustannetaan, on tosi paljon pienempiä kuin kuin niin kuin se oletus yleisöstä on tosi paljon pienempiä, ja tosi paljon usein tosi paljon paikallisempi. Tai sitten saattaa olla silleen niin kuin ikään kuin kansallisia rajoja ylittävä, ei kansallinen. Ja tota, sitten taas toisaalta tämä meidän osuuskunta pois, joka sitten taas on niinku sitä samaa porukkaa, joka silloin ennen kuin, tai jatkaa pikkasen toisella idealla ja on vähän niin jättänyt tämän digipainon tai tarvepainon mallin niin kuin, laittanut sen ainoastaan yhdeksi tavaksi painaa kirjoja kun silloin aluksi ikään kuin nämä kaikki omat teokset painettiin tällä tavalla. Ja tota, <clears throat> sitten viides huomio. Öö, mä tein 2012 tällaisen projektin, joka nimi on 12. Ja mä oletan, että tämä on toinen syy siihen, että miksi, miksi mä mennään tähän tuottavuusteemaan pyydettiin puhumaan. Eli tota, tämän projektin öö, lähtökohtana oli tämä laskelma siitä, että kuinka paljon ihmisen niin kuin runoilijan pitäisi julkaista kirjoja, jotta hän voisi elää tekijänoikeustuloilla. Ja tota, <clears throat> tämän laskelman mukaan 12 kirjaa vuodessa olisi niin kuin sopiva määrä. Ja, tota, ja sitten mä rupesin kirjoittamaan niitä kirjoja ja julkaisemaan niitä kirjoja ja tavallaan ilman tällaista niin kuin digitaalista tarvepainotteista painotusmallia, niin tällainen niin kuin projekti ei olisi mahdollista. Eli mä ajattelen sille, että, että sen lisäksi, että, että, että tota, tässä oli kysymys, niin kuin, tai että tämä nostaa tämmöiset niin toimeentulon kysymykset jotenkin esille, se on samalla myös tällaisen niin kuin, jonkunnäköisen niin kuin toyotistisen mallin pano tai tämmöinen niin kuin kehystys on taiteellinen niin kuin joku tulkinta sinne. Ja tota, mm. mitähän paljon muuta? Onko mä? Öö, semmoinen kohta 12 minuuttia. Okei, okay. No, vedän aika nopeasti. <clears throat> eli, tota, eli, eli ää, vaikka tämä 12 oli, niin siis, mutta siis siitä huolimatta, että tämä 12 siis tuli tuottaneeksi paljon näitä kirjoja, niin sen takia, että mä sitten tulin tehneeksi tämän projektin yhdessä poesian kanssa tai tavallaan kustantamon kautta, vaikka se ehkä taloudellisesti olisi ollut mahdollista tehdä myös omakustantajien käytännössä jos, jos jokainen kirja painetaan niin yksittäin, niin ne painokustannukset ei ole, ei ole mikään merkittävä taloudellinen satsaus. Niin tota, tämän, se, se, niin kuin, tai se tämmöinen niin kuin vähän ehkä epätarkka toteutus suhteessa ideaan, niin, eli se, että se tehtiin tämän, tämän niin kuin kustantamon avulla, on, saattaa olla silleen minusta ehkä niin kuin paljastava siinä mielessä, että tämä koin näin, että sen lisäksi, että tämä niin kuin tuotti näitä kirjoja, niin ehkä eniten tämä tuotti niin kuin näkyvyyttä poesialle, eli, eli tuli aika paljon tällaisia niin kuin lehtijuttuja. Ja sitten tota, sit osittain myös, koska tämä hanke toteutettiin vuonna 2012, joka oli tämän niin kuin osuuskunnan toinen toimintavuosi, niin tota, se samalla myös rakensi tai hajotti tätä yhteisöä, mutta kuitenkin toimi siinä yhteisössä. Ja sitten se tuotti kaiken näköisiä tunnetiloja, kuten kyllästyneisyyttä, myös muille kuin minulle. Okei, no sitten mä kysyn vielä uudestaan tämän kysymyksen, mitä tarkoitetaan tuottavuuden ajalla ja miten runous on siinä. Pohdintaa aiheesta. Tuossa kuukausi sitten sosiaalisessa mediassa levisi tota, tämän Kasper Strömmanin tällaisen mainion graafikko satiirikko, blogaajan Blogaus lapseni tästä lähtien tulet saamaan viikkorahan sijaan näkyvyyttä. Tämä teille. josta mä siteeraan tästä vähän. Lapseni, olen nyt tarkkaan kuunnellut pyyntöäsi koskien viikkorahasi korotusta. Lausuntosi mukaan indeksikorotuksen olisi pitänyt tapahtua jo kauan sitten, perustelet tätä sillä, että muut lapset koulussa saavat käsityksesi mukaan huomattavasti enemmän viikkorahaa kuin sinä. Pyyntösi ei ole kohtuuton, mutta tarkan harkinnan jälkeen olen silti päättänyt hylätä vaatimuksesi. Sen sijaan perun ensi viikosta lähtien viikkorahasi kokonaan, koska korvaan sen tästä lähtien näkyvyydellä. Miksi tämä muutos? Se johtuu isommasta talouden muutoksesta. Katsos, kun minulle itselleni tarjotaan yhä harvemmin rahaa työpanoksestani, mutta sitäkin useammin näkyvyyttä. Ja tätä näkyvyysvaurautta on nyt vuosien mittaan kertynyt sen verran, että voin nyt vihdoin ruveta, vihdoinkin ruveta jakamaan sitä sinullekin. Eli ollaan samassa veneessä. Eli on selvää, ettei runous silloinkaan, kun kirjoja julkaistaan määrällisesti paljon tuota suoja myyntituloja. Ja kustantajien tällä hetkellä jakama kokemus on, että edes isot ja kiittävät arvostelut johtavissa lehdissä, esimerkiksi Parnassossa, niin suuremmassa kirjallisuuslehdessä ei juurikaan lisää kirjojen myyntiä. <clears throat> nykyistä taloutta kuvataan ja on kuvattu muun muassa informaatiotaloudeksi, palvelutaloudeksi, huomiotaloudeksi, kommunikaatiotaloudeksi tai esimerkiksi skitsotaloudeksi kun teollisessa tuotannossa työläisen työpanoksen merkitys on vähentynyt, niin samaan aikaan ihmisten henkiset ja sosiaaliset kyvyt ja palvelutyössä hänen koko persoonansa nousevat tärkeiksi tuotannon tekijöiksi. Ajattelu, kieli, tieto, henkiset kyvyt ja tunteet ovat nykytaloudessa tärkeitä liikutusvoimia. Tai kuten Michael Hart ja Antonia Negri Imperium manifestissa, mielestäni edelleen paikkansa pitävästi kirjoittavat kasautuva vauraus on yhä immateriaalisempaa. Siihen sisältyy sosiaalisia suhteita, viestintäjärjestelmiä ja affektiivisia verkostoja. Vastaavasti myös yhteiskunnallinen työ muuttuu yhä immateriaalisemmaksi. Se tuottaa suorastaan uusintaa kaikkia sosiaalisen elämän aspekteja yhtä aikaa. Eli <clears throat> seuraavaksi ensimmäinen väite. Eh, eli sekä vauraus että runouden piiriin lainausmerkeissä kasautuu, että se mitä runouden avulla ensisijaisesti tuotetaan on nimenomaan tällaista immateriaalista tai hyvin pitkälti. Eli kyse on usein tällaisesta näkyvyysvauraudesta, suhteesta sosiaalisesta pääomasta. Ja tämä on niin aika leimallista, että runoilijat on olleet hyvin tunnettuja monista tällaisista runousyhteisöistä ja nämä yhteisöt on sitten saaneet myös niin kuin valtiotason tunnustuksia ja palkintoja. Ja sitten runous tuottaa niin runoilijuutta tai joku tuottaa runoilijuutta. Runoilija on osa sitä runouden tuotantoa. Mä haluaisin kysyä, en osaa tätä tähän niin vastata mitenkään, mutta kysyä kuitenkin, että mitä runoudelle itselleen tarkoittaa se, että ne alueet, jotka ovat sille omimpia, eli kieli ja sitten tällaiset erilaiset henkiset kuten kuten niin ajattelu tai kommunikaatio, luovuus ja tunteet tai affektit ovat niin keskeinen osa tästä nykyistä tuotantoa. kuudes huomio. Sekä viihdeteollisuutta että palveluiden tuotantoa on analysoitu kosketuksen tuottamisena, joko sille, että, että tuotetaan todellista tai virtuaalista kosketusta. Toisaalta Jussi Vähämäki ja Jakke Holvas vertasivat vuonna 2005 ilmestyneessä odotustila manifestissaan palvelutyötä strippaukseen liikeitä. Mutta runouden kohdalla tota, vuonna 2014 Frankfurtin kirjamessuilla toteutettu tämmöinen saunarunousprojekti, jossa runoilijat lukivat runoriaan saunassa pyyhkeisiin kääriytyneenä. Tämä pääsee aika lähelle niin kuin kirjaimellista merkitystä. Sitten toinen jaetaan Eino Saattasen tekniikan maailmat teoksesta vuodelta 2014. Minä asettelen itseäni sinun näppäimillesi, minä koskettelen sinun kosketteluasi, sillä sinun näppäimilläsi on rajat. Sillä sinun näppäimesi ovat herkkiä, sinun näppäimiesi rajat ovat herkkiä kuin laki, joka ei kuuntele sillä sinun näppäimesi rajojen ulkopuolella, sillä sinun näppäimiesi yhä pakenevien kirjainten minä rakastan sinua laki. Sillä sinun näppäimiesi yhä muuttuvien järjestysten, yhä uusiutuvien aakkostojen, liukuvien rajojen, sillä sinun näppäimiesi liukuvien rajojen ulkopuolella minä aion ottaa sinusta valokuvia ja aion julkaista ne. Miksi sinä et ota minusta valokuvia ja julkaise niitä? Toinen väite. Runous pärjää tai kuten usein sanotaan, kukoistaa nykyajassa osittain sen niin kuin, ikään kuin kevey, keveän organisaation ja mukautuvuuden ansiosta. Se etsiytyy monenlaisiin tuottavuuksiin siitäkin huolimatta, että runoudessa eivät liiku isot rahat. Tämä on moneen kertaan. Runous on taipuisaa, taipuu esityksiksi, sosiaalisuudeksi, pienyrittäjyydeksi, postikortteiksi, tapahtumatuotannoiksi, sosiaalityöksi. Mä kysyn vielä kerran tänne, että mitä tarkoitetaan tuottavuuden ajalla ja miten runous on siinä. Et se, että pari minuuttia, okei. Okay. Mitähän mä sitten tekisin? <laughs> mä, mä jotenkin mulla meni sekaisin tää aikamäärä. Tota, tota. Ja mä vedän nyt tästä vaan eteenpäin, kun katkaisen mut vaan <laughs> Tuottavuustermi voidaan ymmärtää paitsi kvantitatiivisesti määrän kasvamisena, myös laadullisesti. Esimerkiksi siten, että tuottavuuden aika olisi aika, jolloin tuote on vallitseva kategoria, vallitseva tapa havaita asioita Tuottavuuden aika olisi siis, siis aika, jolloin monet elämän alueet ottavat tai niille annetaan tuotteen muoto. Öö, <clears throat> Tämä tietysti niin kuin, tavallaan runouden kannalta tähän tuotteistumiseen liittyy toisaalta tällaisen niin kuin, tuottajan roolin ja hahmon yleistyminen ensin muissa taiteissa, sitten niin enenevissä määrin myös runoudessa. Ja toisaalta siihen liittyy tuotteistaminen, jokin ylimääräinen operaatio, joka tehdään teokselle kirjailijalle tai mahdollisesti kustantamolle, <clears throat> esim. laatua painottavan kaunokirjallisesti korkeatasoisen kustantamon brändi. Tämä toki pyrkii niinku tekemään teoksesta myyvän, <clears throat> mutta tota, tuotteena näky, näkeminen vaikuttaa ehkä myös siihen, millaiseksi runoteokset muodostuvat. Ja sitten kysyn sitä, miten tämä tuotteistaminen näkyy runnoteoksessa. Sitten voisin vielä tämän seitsemännen huomion tässä vetää loppuun. Tämä tuotteen näkökulma voisi olla myös valmiin, valmiiksi saatetun asian näkökulma. Tuottavuuden aika on aika, jolloin valmistaminen, valmiiksi saattaminen painottuu. Runoteoksen kohdalla tämä tarkoittaisi hauduttelu- ja kypsyttelyajan ajan lyhentymistä ja päättelevän, siistivän, kokoonpanevan, teosmuotoon pakottavan työskentelyn painottumista. On tutkittu, että uusien asioiden keksiminen edellyttää toisenlaista mielentilaa kuin asioiden valmiiksi saattaminen. Mielentilassa, jossa asioita tehdään määräaikaan mennessä, ihminen ei kehittele uusia ajatuksia eikä keksi, keksi uusia muotoja, vaan hän pyrkii pikemminkin laittamaan asiat kuvainnollisesti pakettiin. Toisin sanoen karsimaan rönsyt ja mikä tärkeintä, hän turvautuu jo osaamaansa vanhaan. Nykyrunous on luonteeltaan epämääräistä, haurasta ja määrittelemätöntä. Se vaikeasti hahmottuvien tai jopa olemattomien laatukriteerien takia ei ole mitenkään yksiselitteisen helppoa määritellä, milloin jokin teos on valmis. Runouden yleiset keinot jollain lailla omaksuneen kirjoittajan on suhteellisen helppo tuottaa runollisuutta, runollista kieltä ja editoida sitä varsin, siitä varsin nopeasti runoja. Luulen, että oma 12 hankkeeni näyttää sen, miten epämääräinen kysymys jonkin tekstin valmius on miten sana valmis voidaan ymmärtää myös synonyymiksi ajan loppumiselle. Tyylikkäästi Okej, Peter. Jag kommer att tala svenska eftersom jag är skriver svenska och inte... Ja, jag kan inte skriva på finska. Men till följd av att jag talar svenska så finns det förstås också ännu mindre ekonomi i det jag gör och det jag säger nu. Icke desto mindre. Jag tänkte börja med att svara på en fråga. Och frågan lyder så här. Vad är jag värd? Och här kommer svaren. Min vikt i guld. Eller det jag kan och det jag gör. Arbetet jag utför. Är det jag behöver av värde? Vad behöver jag? Är värde ett behov? Är det som är fullt av värde för mig också det för dig, för alla? Att försöka hitta universellt värde är det teologi. Är värde alltid en mängd eller kan värde vara en kvalitet? Har värde att göra med värdighet? Är värde ett tryggt och varmt ställe? Men vilket värde har värme där värme är en obegränsad tillgång? Inget. Måste det finnas en avsaknad för att ett värde ska uppstå? Värde är det som inte är. Eller är värde begär? Värde finns i det jag åtrår och det jag vill äga. Och om jag åtrår dig om jag vill äga dig är värde då kärlek. Kan jag vinna kärlek? Gör jag vinst i så fall? Jag kan förlora kärlek. I så fall gör jag förlust. Har tid värde? Har tid ett värde i sig? Eller är tid något värdefullt bara när jag rör mig igenom det? Om jag är snabb är jag då mera värd än om jag är långsam. Om det tar ett år för mig att skriva tio sidor är jag då mindre värd än om det tog en dag. Om jag lever 30 år är jag då mindre värd än om jag lever 80 år. Varför är jag mera värd levande än död? Är jag det? vad värdesätter? Sätta värde, som att sätta potatis, värdet av att sätta potatis, finna värde i potatis. Potatisen som ursprungligen var stora illfärgade giftiga knölar som växte på köldfält högt uppe i anden. Hur kunde indianerna se något av värde i den? Och sedan förädla den till en av de mest skörderika grödorna, en sällan skådad värdeökning jordäpple, jordpäron, päronen. En av grundfrukterna för befolkningsexplosionen på 1800-talet i Irland, Norge, Finland och andra utvecklingsländer. Rekordskörd, Nya Zeeland 88 ton på en hektar. Potatis för ett år för 240 personer och det enda man behöver för att överleva är potatis och några droppar mjölk. Vad kan ha högre värde än en potatis? En ko. Eh, jag hör till den grupp av författare som de faktiskt är intresserade av ekonomi. Som läser och följer med ekonomi. Det som kunde kallas dagsekonomi, men också ekonomihistoria och ekonomi som föremål för vetenskap. Och I själva verket tycker jag att det är nästan en plikt att ha det intresse om man är författare. För så viktig är den ekonomiska diskussionen för vad som händer i samhället. Och å andra sidan så är ett av de största privilegierna vi som, vi som författare har det att vi får vara intresserade av precis allt. Det här är ett citat. Eh, alla poeter borde läsa Financial Times, gå på fel krogar, umgås med fel människor, resa till fula och multna orter, omfamna politiken, trädgårdsarbetet, otjänstrollen, matlagningen, astronomin, kemin, barnskötseln, handelsbalansen, öppna sig. Det största privilegiet i det här yrket är att precis allt är viktigt. Eh, det är kanske just mitt intresse för ekonomi som bara är ett av många andra <laughs> intressen. jag Sysslar inte med det på något sätt i överväldigande omfång. Men kanske det var just det här intresset som var en av orsakerna till att Svenska Handelshögskolan, det vill säga Hanken, anlitade mig 2014 för att skriva en promotionsdikt för den Eftersom det handlar om en dikt som har direkt anknytning till det vi här pratar om, poesi och produktivitet, läser jag nu, har jag nu, läser jag några stycken ur den. Den här dikten heter Fyra frågor och avsnittet som jag inledde med är fråga nummer tre. Jag var då överraskad över själva uppdraget och jag var också faktiskt positivt överraskad över mottagandet dikten fick av vad man kunde kalla handelsdikten. Jag återkommer till det här texten i slutet av mitt lilla anförande. Det finns många viktiga infallsvinklar på den rubrik vi har getts med de här våra föreläsningar här. Den kanske mest uppenbara och väldigt viktiga är frågan om hur poesin kan överleva i en tid då ekonomism tycks förhärska helt hämningslöst. Vad har poesin för en chans i ett samhällsklimat som bland annat tar sig uttryck i att förlagen kräver att böckerna de ger ut ska löna sig ekonomiskt mer och mer? när boken och konsten överlag alltmer ses som en produkt är det också helt följdriktigt att kräva och förvänta sig att författaren ska vara produktiv. Inte bara, men inte bara när det gäller till exempel textmängd, utan också då det handlar om att ge texten ett liv som vara. Det vill säga att ett visst slags texter säljer en ständig, växande, underförstådd men allt med också explicit förväntning att texten författaren producerar ska vara säljbar. Och därefter också det självklara att textens form och innehåll påverkas, åtminstone min synpunkt negativt, av sådana förväntningar. Och att i slutändan urholkas på så sätt litteraturens position både som samhällsangelägenhet och konst. Men det är inte vad jag tänkte fokusera på i det här korta anförandet. Och som jag förstås hela tiden i min verksamhet är tvungen att ta ställning till just det. Vad jag istället ska prata om är poesin som en av improduktivitetens främsta yttringsformer. För när jag började tänka på vad jag skulle säga här idag insåg jag att det är just det jag har skrivit mycket om. att just det är ett av centrumen för vad man kunde kalla poetik. Poesi som för just affär. Och eftersom jag skriver en hel del om det här så blir det också en del citat och sånt som jag skriver. Uppgiften är att få citera sig själv. Uh, ja. Vad är det att säga någonting? Att skriva, att skriva poesi? Man kan se det till exempel som en lättnad. Att skriva är att bli lättare. Ju mer jag skriver, desto mer ger jag bort och desto lättare blir jag. Desto mer blir jag förut. Det skrivna är det som lämnar mig för gott. Det som är någonting gott som händer, det som har gått bort. En författare, en tänkare, en filosof, framförallt filosof som har varit väldigt viktig för mig, Levinas, säger det så här. Att frambringa verket är rent givande utan någon tanke på att få något tillbaka. Ja, när uttrycker det vad man milt sagt kunde kalla ett radikalt sätt att se på kommunikation. Den eh, kanske förhärskande och kanske också konventionellare synen menar däremot ungefär så här. Det här är gåvan jag ger. Jag har skrivit den här dikten och ger den nu till dig, läsaren. Och förväntar mig att du tar emot den och ger mig något i gengäld. Jag som ger dikten för mig förväntar mig att få det och det förståelse och bekräftelse av det. Om man ser dikten på det här sättet så är den ett föremål i en ekonomi där vi väntar oss att ett utbyte ska ske. Dikten som föremål. Av det här följer att vi som skriver, skriver som om vi själva vore läsarna. Ja till dig, så du blir jag. För vi tror att det vi skriver och det läsaren läser är det ena och detsamma. Du och jag, kommunicerande kärl. Att dikten är ett ting som är föremål för ett utbyte i en sluten och idealisk ekonomi, där allting går ut som ett mot ett, där inga förluster, misstag eller brott är möjliga. Om sådant, fel, förluster och så vidare faktiskt vore möjligt så skulle det minska diktens värde. En symmetri och en sammansmältning, vi så att säga möts i texten. Dikten är och förblir det ena och detsamma hos oss båda, det vill säga kommunikation. Eh, en sådan ekonomi förvandlas den andra till densamma, det samma. Du blir jag. Gåvan ges i syfte att få. Vad jag ger återkommer till mig i form av förståelse, det som är identiskt med dikten och bekräftelse. Men invändningen är inte att skriva att åstadkomma någonting som blir det det är, vilket är någonting helt annat. Först i händerna på någon annan, en annan som författaren aldrig är samtidig med och som han aldrig kan ha och aldrig borde försöka ha någon verklig auktoritet över. En dikt, en bok, ett verk som på så sätt är litteratur lever alltid i och av en medvetenhet om läsarens förstörelsekraft. Att det är den grundläggande rättigheten läsaren bör ha, att förstöra det författaren med möda och besvär byggt upp. Att vara författare, att vara poet är i så fall helt uppenbart mycket dålig affärsverksamhet. Ett obehärskat givande utan förhoppning att få någonting av det man förväntar sig tillbaka. Och ännu värre blir det av att det våra verk producerar är fel. Missförstånd, meningsförlust. Men det här är ju inte precis någonting för det som vi här talar om, det vill säga produktivitetens tidsålder. Författaren förlorar sig av verket, läsaren förlorar sig i verket. Verket är förlorat då det skrivs och då det läses. Och det som är förlorat är det enda som betyder någonting och det är den enda gemenskapen, verkliga gemenskapen. Förlustgemenskap. Det poesin producerar är fel, oundvikligen alltid fel. En virveldans av fel. Men å andra sidan så handlar det om fel som kan vara hur produktiva som helst i ordets andra, kanske mera kreativa betydelse, i bemärkelsen nyskapande. För i allt sägande, i allt skrivande produceras ändå, förstås, alltid mening. Det må vara annorlunda mening, ointentionell mening, mening bortom all kontroll. Men det handlar om expansivitet på ett sätt som överskrider allt vad vi förstår med sluten virkeshandel. Att skriva är, jag upprepar mig, att skriva är alltså att ge, att ge bort, att förlora för gott. Men att skriva är inte bara förlustgivande utan också att ge, att ge möjlighet. Till exempel möjlighet till liv för allt det som den fiktion utesluter, som berättar för oss att det komplikationslöst går att ägna sig åt sådan byteshandel som kallas kommunikation. Eh, en liten utvikning. I en vidare bemärkelse, också rent konkret då det gäller samhällsbyggen, är det min åsikt att varje system som producerar någonting gott också producerar förlust. Tanken att vi ska få precis det vi väntar oss när vi ger jag sätter in X i det här systemet och det kommer ut Y varje gång. Inte bara absurd i den verkliga världen utan också farlig, bland annat därför att den baserar sig på orealistiska förväntningar som alltid oundvikligen sprids. När poesi producerar fel, när den som allra mest undersöker felsägningarnas möjligheter, brukar man snabbt börja kalla den obegriplig i den anklagelsen finns även inbyggt att sådan poesi inte gör någon nytta eftersom den tycks kommunicera ingenting alls, inte deltar i byteshandeln och inte producerar någonting som går att gripa tag i, begripa. Det är en helt oanvändbar produkt. Man kan inte ens öppna en dörr med den. I det avseendet är så kallad obegriplighet i själva verket synonymt med värdelöshet. Men jag menar att just i det, i det som förstås med obegreplighet, finns värden av många slag. Till exempel på det här sättet. Den poesi som producerar mest fel är den poesi som allra naknast, allra mest realistiskt visar oss vad kommunikation är. Vad kommunikation mellan oss och värld, kommunikation mellan dig och mig är. Och därmed visar sådan poesi också oss mest realistiskt vad värld är och vad vi är för varandra. Och då är det som om den ville säga och visa. Världen skall inte begripas och vi skall akta oss för att nagla fast varandra i en förståelse som inte kan vara verklig. Allt det här, felen, misslyckanden och missförstånden, ligger i språkets natur. Hur lite vi än vill det, så är det ändå så. Låt mig säga det så här, eller också så här. Tanken att språk kunde vara precist oprecist tänkande om språk. Just precis det är språk inte. Alltså ännu en liten utvikning, för det här är för övrigt just en av orsakerna till varför jag har svårt med vissa former av litterär minimalism. Det vill säga sån språkanvändning som verkar gå ut på att finna ett avskalat och rätt språk som dryper av mening, för osedd mening, en djupare mening. Jag för min del har alltid intresserat mig för det överflödande, det barocka, Därför att just det, och då kanske paradoxalt, är kommunikation som mest naken, mest synlig. Allt det som är fel, allt det som produceras i dikten får sin största synlighet i överflödet. På de ställen i texten, i dikten, där det kommunicerande kärlet läcker, svämmar över av Gud vet vad allt, där sömmarna går upp. Och det här är en anknytning till en annan punkt i det jag försöker arbeta med. Det finns inget rätt språk. Alla språk är fel på mycket konkreta och politiskt viktiga sätt. Men det är föremål för en annan, ett annat anförande. Jag håller mig kort och därför ska jag nu då avsluta med ytterligare en avdelning ur den här promotionsdikten som jag inledde med. Eh, det här är den fjärde frågan och den lyder Vad säger jag? Och det börjar med en rad kreditrankningar. Vad säger jag? Ibland när jag öppnar munnen låter jag. A, A, A. Ibland B, eller B, eller bara C. Och det händer också att jag går så långt som att säga D. Men om tecknen min mun formar består av fel och orden jag uttalar, felsägningar, kan du då höra vad? Är jag ett missförstånd? Jag? Ja. Nu är jag meningsförlust. När jag pratar producerar jag alltid förlust. När dessa ord förflyttar sig från mig till dig förlorar de oundvikligen den mening de hade när det ännu låg i mitt mun. Är jag ett produktivt missförstånd? Vad producerar ett missförstånd? Den som kan förstå feltolkningen, den som har privilegierad kunskap om det som sägs fel, har allt att vinna på det. Nu är jag vinst för den som kan se vilken mening det inte finns i det jag säger. Eller att säga ingenting, om jag är helt tyst. Är det möjligt att tystna, att betyda ingenting? Vad skulle det vara värt? Vad är tystnadens pris? Tack. myös mulle heräs monia kysymyksiä tästä otsikosta runous tuottavuuden ajassa. Niin en osaa nyt sanoa, en välttämättä edusta tässä mitään erityistä tutkimuksellista näkökulmaa. Mä pohdin sitä tänä aamuna jonkin verran ja sitten sain, sain tämän verran kasaan, mitä tässä on. Eli mietin otsikkoa runous tuottavuuden ajassa. Otsikkoon on ainakin implisiittisesti kirjoitettu runouden ja tuottavuuden vastakkainasettelu tai sellaisen mahdollisuus. Varsinkin jos tähän lisätään predikaatti tai kysymysmerkki. Vaikka mitään ei tehtäisi, Nos näyttää olevan ihan jotakin muuta kuin sen alustana oleva aika. Leimallisesti juuri oma aika näyttää mielisin tuottavuuden ajan. Oli miten oli, on runous joka tapauksessa osa tuottavuuden aikaa sen ympäröimän ja osin myös tuottavuuden ajan mahdollistama, tai ainakin siitä pääsemättömissä. Sellaiset sanat kuin tuotanto ja tuottaminen ovat omassa sanastossani tässä merkityksessä viittaamassa ammattimaisen ja ohjattuun tekemisen. voidaan saavuttaa konkreettisia päämääriä. Nämä päämäärien, päämäärien konkreettisuudesta voidaan toki keskustella, mitä, mitä ne ovat. Kuitenkin kun puhutaan tuottavuuden ajasta, jossa runouskin on, syntyy jokseenkin enteinen valmius. Mielestäni asia tulee hyvin esiin, jos verrataan otsikkoa runoustuottavuuden ajassa otsikkoon runous maailmankuvan ajassa. Jälkimmäisen voisi hyvin ajatella kuvaavan tilannetta jollakin lähivuosikymmenellä, mutta ei enää. Tai voidaan kysyä, että onko meillä vielä elämässä vielä jotain maailmankuvan aikaa. Vaikka maailmankuvan aika kuulostaa nykyisin monin tavoin ongelmalliselta, voidaan silti ajatella, että maailmankuvan ajassa runoudella oli tehtävänsä. Esimerkiksi runoudella pystyttiin näkemään olevan kuin poliittinen tehtävä tai, tai yhteiskunnallinen tehtävä. Tuottavuuden ajassa runossa saa puolestaan puolustaa olemassaoloa, niin kuin toki kaikki muukin paitsi tuottaa. Toisaalta runoudella on yhä korkeakirjallisuuden muotona, siksi se usein käsitetään erinäisissä instituutioissa jonkinlainen suoja tuottavuutta vastaan. Runous ja tuottavuus tuntuvat hylkivän toisiaan, ainakin jos ajatellaan, että tuottavuutta mitataan taloudellisen hyödyn tai kasvun kannalta ja niiden ideoilla. Mitä runous on tuottavuuden ajassa? varmasti käynyt selväksi, että minulle puhe tuottavuudesta tuo inhimillistä toimintaa arvioitaessa mieleen lähtökohtaisen epäluottamuksen ja mittaamisen, joka ei ainakaan runouden kohdalla perustu mihinkään olennaiseen. Tuottavuus tässä yleisessä mielessä mitattavuutena ei, ei mielestäni kuulu runouteen. Ja tein itselleni tämmöisen aivan, aivan yksinkertaisen kysymyksen, että kuinka moni runoilija on jäänyt elämään tuotteliaisuutensa ansiosta, paitsi ulkokohtaisena anekdoottina. Kiinnostavimmat runoilijat ovat jääneet elämään siitä syystä, että he ovat tehneet itsepintaisesti jotakin, mitä ei voi aivan helposti mitata. He ovat jättäneet perinnön, josta ei päästä eroon ja joka jää omaksi itsekseen niinpä tuottamisen ja tuottavuuden sijaan ajatus tekemisestä, ojensimisesta, johon Henrikka tähän tässä viittasi. Kiinnostanut minua niin runouden käytännössä kuin runousopillisesti omassa akateemisessa tutkimuksessani. Niin kysymykset, joiden eteen palaa kerta toisensa jälkeen runoilijana ja tutkijana, ovat hyvin yksinkertaisia. Niihin ei todellakaan helppo vastata, niin kuin esimerkiksi Peter Henrikan kohdalla, mitä se runous on, mitä tekemistä runous on, miten runous materialisoituu tietyissä kehyksissä, mitkä ovat runon keinot ja mahdollisuudet tiettynä aikana, mistä osista runous voi muodostua ja miten sitä voidaan ottaa vastaan ja lukea, miten runous ylipäänsä saa meidät reagoimaan. Tämmöiset kysymykset ei ollut esimerkiksi Aristotelelle toki nykyään kaikki on paljon moni, monimutkaisempaa. No oli miten oli, kaiken kaikkiaan runous on minulle jotain hyvin käytännöllistä. Sen arvo on pikemminkin rytmissä ja kommunikaatiossa kuin ideoissa ja käsitteissä, vaikka uskon myös siihen, että kieli kääntää esiin asenteita ja maailmaa ja niiden pohtimissa tulee nähdä vaivaa. Runous on minulle ennen kaikkea kielellistä hyvin tekemistä, huolehtimista ja kestävyyttä sekä sitä, että tärkeintä vaivaa ei voi laskea tai mainostaa. Tässä mielessä se on myös aktiivista vastarintaa ja vuoropuhelua kaiken sen kanssa, mitä ymmärrän tuottavuuden ajalla. Ja, mutta jos kerran elämme tuottavuuden ajassa, on kai sanottava muutama sana runoudesta ympäristönä. Se on varmaan tullut tässäkin jo il, tänään, tämän illan aikana selväksi, että runoutta julkaistaan nykyisin paljon. Vuosittaiset nimikemäärät ovat pikemminkin sadoissa kuin kymmenissä kaiken kaikkiaan, jos lasketaan siis erilaiset oma, omat kustanteet mukaan. Voisi ajatella, että nykyrunouden kenttä voi hyvin, ainakin jos katsotaan runouden julkaisemisiin tarjottavia kanavia ja runouden synnyttämiä ilmiöitä. Jos me ajatellaan tilannetta nyky-Suomessa ihan, ihan konkreettisesti, niin ainakin kolme tällaista pääasiallista isoa runouden niin kustantamisen kanavaa voidaan hahmottaa. Ja tota, voi olla, että nämä toimijat ja kanavat ei kaikin, kaikin osin kohtaa, ja niiden toiminnalla ja edustamilla jopa kirjallisuuskäsityksillä on reunaehdot, jotka sulkee toisiaan pois, mutta tämmöiset voidaan hahmottaa. Ensinnäkin meillä on näitä suuria kustantamoja, kummerusotoltaan vinkkoja ja se teos, voidaan ehkä laskea nykyisiä tällaisia. Ja isossa mittakaavassa nämä suuret kustantajat panostavat tämmöisiin vakiintuneisiin nimiin. Tuottavat ja kustantavat jonkin verran uutta runoutta kyllä vuosittain, mutta että aika, aika, aika minimaalista kuitenkin verrattuna sitten näihin muihin, muihin kanaviin. Sanotaan, että jos joku Otavakin, mutta mä edustan, julkaisee yhdestä kahteen uuden runoilijan tuotetta vuodessa, niin se on aika, aika hyvin. Ja toisena on sitten oikeastaan varmaan jonkinlaisena reaktiona tälle, tälle ensimmäisen kategorian, eli suurten kustantamoiden ratkaisulle syntyneet uudet julkaisufoorumit, kustantamot ja osuuskunnat. Ja tässä nyt voidaan tietenkin ottaa Henrikankin edustama pois ja Leevilehdo edustama mutta laajemminkin erilaiset kirjallisuuslehdet, toisaalta sitten blogit ja internetyhteisöt. Ja <clears throat> voisi ajatella, että, että nämä pitää yllä sellaista niin kirjallisen, kokeellista kirjallisuutta ja kirjallisia marginaaleja, jos, jos nyt näin voidaan, voidaan sanoa. Ja monet näistä on varmaan syntynyt eräänlaisesta vastuunotosta ja, ja reaktiosta siihen, että 90-luvulla isot kustantamot tavalla tai toisella niin ylkäs runouden vähentämällä runouden kustantamista niin, niin radikaalisti. No sitten on vielä tämmöinen kolmas, kolmas tota, ympäristö, jossa runoutta tuotetaan, jossa runous tapahtuu ja ilmenee on tämmöinen niin kuin erilaiset runoustapahtumat, jotka ei välttämättä sitten sitoudu mihinkään, mihinkään tota kirja, kirjaformaattiin tai sillä tavalla niin kuin pysyvään materiaaliseen perustaan tai, tai tuotteeseen. Erilainen esitetty ja improvisoitu runous. Nykyään tämä on alkanut myös sitten tietenkin toiminta vakiintua, mutta voidaan nostaa esimerkiksi meidän Helsinki Poiket on tässä esille hyvänä, hyvänä toimijana. Varsinkin aiempina vuosikymmeninä ja vuosina tuntuu siltä, että, että tosiaan tässä näiden, näiden välillä on ollut sellaista jonkinlaista, jonkinlaista ajatusta siitä, että, että niin kuin nämä kolme, kolme pääasiallista kanavaa ei voisi kohdata. Eli, tämä on niin kuin tilanne nykyään muuttunut ja tapahtuu sukkulointia eli eri kanavien välillä ja ihmiset toimii, toimii vähän eri, eri foorumeilla. No, tässä on myös yhteisiä piirteitä. Uskoisin, että kaikki tajuavat, että monikanavaisuus ja kohtuullinen apurahoitus eri kanavien toimijoille ovat mahdollistaneet sen, että runous on monipuolistunut ja että kentällä toimijat ovat voineet keskittyä tuottamisen sijasta tekemiseen, kielen muotojen ja keinojen kysymiseen ja kokeiluun. Hmm. No, jos ottaa ihan tällaisen henkilökohtaisen perspektiivin tähän runoilijana olemiseen tällaisessa tuottavuuden ajassa, niin mä olen itse tullut tälle runouden kentälle tätä ensimmäistä kanavaa pitkin, koska jokaisen tähän asti sen teoksen kustantaja on ollut Otava. No, henkilökohtaisesti isossa kustantamassa toimiminen, toimiminen on, ja työskentely on toiminut ihan hyvin. Minulla on ollut hyvä, hyvä kustannustoimittaja ja runoudesta ja kirjallisuudesta ilmestyneet kollegat on auttaneet muotoilemaan tekemistä koskevaa problematiikkaa hyvinkin tarkasti ja käytännöllisesti. Sanon omilta kustannustoimittajilta, niin Antti Kasperilta ja nykyisin Antti Aatsililta erittäin hyvää filosofisen ja käytännöllisen palautteen jokaisesta käsikirjoituksesta. Ja tavallaan voisi ajatella, että konkreettisena paikkana ja instituutiona kustantamo on, on luonut myös tällaisia kollegiaalisia siteitä. Ja tavallaan se on myös jollain tavalla muuttanut mun ajatusta siitä, mä oon lu- lukenut ja ateljekritikon runoilija Arvi Salmeniemen jokaisen teoksen esikoisteosta lukuun ottamatta ja samoin lukenut Roosan painottuneen Jaakko Ylikonkaan kolme viimeistä teosta rivi riviltä ja Harri ja Jaakko on puolestaan osallistuneet ja vaikuttaneet omien teostamme syntyyn aika voimakkaasti. Ja samoin sitten yhteistyö graafikko Markus Pyörän kanssa on ollut vähintään yhtä likeistä. Eli tavallaan niin kuin omalla kohdalla ajatus runoilijasta yksilönä on, on vaikuttanut sellaiseen ajatuksen yhteistyöstä ja prosesseista. Ja on mielestäni Henrikkikin viittasi tuossa. Luulen, että tämä seikka <clears throat> kuvaa aika hyvin monen runoilijan nykyistä kokemusta. Ja monien kohdalla voi puhua varmasti vielä enemmän yhteisöllisestä toiminnasta. Eli aivan kuten runous syntyy kaikista tämän maailman teksteistä ja kuvista, syntyy myös toimijuuden tasolla vuorovaikutuksesta ja toisesta huolehtimisesta, joka näkyy käytännössä juuri toisten kieleen osallistumisena. En toki kiellä tällä, tällä puheella niin kilpailuja varmasti monien aidoksi kokemien olemassa olla. No, jos ajatellaan kaiken nykyrunouden hyvinvoinnin ja runsauden pohjaa, niin yhteistä kaikille on se, että runous vaatii ennen kaikkea innostusta ja tukea. Paljosta julkaisemista huolimatta runous on kaupallisesti marginaalinen, ei kannattava laji. Ja tätä se on varmasti jokaiselle kentällä toimivalle. Se taloudellinen hyöty on vähäistä. Imakotyötä se toki tarjoaa, jos runouden ajatellaan sellaista tarjoavan. Ja jokainen runouden kanssa tekemissä oleva tietää varmasti tekemänsä kulttuurityötä, tapahtuupa se sitten runouden sisältä käsin tai enemmän perinteiden tai yleisen kulttuurimyönteisyyden tässä suhteessa eri toimijoilla on enemmän yhteisiä kuin erottavia piirteitä. Kun itse ajattelen runoutta eettiseltä kannalta, mutta myös institutionaaliselta olemistavaltaan, se on helppo rinnastaa tuottavuuden ajassa alueelle, joilla tarvitaan nimenomaan huolehtimista ja säilyttämistä. Runouden rinnastaminen lapsiin, vanhuksiin tai harvinaisiin uhanalaisiin eläimiin on kaukaa kaikki tarvitsevat tukea olemassaololleen. Ne kaikki ovat tavalla tai toisella irti tuottavuuden ajasta, vaikka ovat siitä riippuvaisia. Ja mä olen itse, itse kokenut nämä teemat myös niin kuin omassa, omassa tuotannossa näiden pohtimisen ihan yhtä, yhtä keskeiseksi kuin esimerkiksi kysymyksen runouden kielellisestä uudistamisesta, joka toki sekin on tärkeää. Toki runous on myös tekoa, vapaaehtoista ja etuoikeutettuakin tekemistä, toisin kuin biologinen elämämme, jota, jota luonnehtii monenlainen välttämättömyys. Mutta silti sen esiintulon turvaamissa on paljon samankaltaista arvostuksen huolehtimisen ja suojaamisen, suojaamisen oloista, joka on mielessäni, kun ajattelen edellä mainitsemieni olentojen olemista. Samalla runous on kielenä käsittämättömän, auttamattoman elämästä pois juusuvan kohtaamista. Ehkä teratimmillä runous saa liitettyä yhteen oman olemisensa kielen ja yhteiskunnan yleisen olemisen kielen, kuten tekniikan, talouden ja tuottavuuden kielen suhteen. Tämä ei varmaan kuvaa läheskään kaikkea runoutta, mutta itse pidän sitä vielä mahdollisena. Mieleen tulee viime vuodelta erinäisiä runoteoksia, joissa olen havainnut tällaisen tarkkuuden. Ja ehkä tässä haluaisin mainita pari toinen näistä on Eino Santasen tekniikan maailma, jonka, tuota, Henrikkakin otti esiin, ja toinen on Raisa Marjomäen, ei kenenkään laitu, joka on pohjassilalta. Esimerkiksi tämä tekniikan maailma on mielestäni hieno arvoa, siksi, että se pakottaa talouspuheen runoudeksi, paljastaa julkisen kielen saumattomuuden. Santasen teos on yhtä aikaa länsimaisen elämänmuodon parodiaa ja läpivalaisua siitä, mitä ihmisestä on tuottavuuden, kuluttamisen ja asiakkuuden ajassa tullut. Marimäen teoksessa kiehtoo taas se, miten kieli yhdistyy käytännön tekemiseen, kirjan uuteen esineellistymiseen ja käsityöluonteeseen työprosesseista ja ponteista lähtien. Ja innostavaa siinä on, on myös jokseenkin utopistinen pako digitaalisesta olemisesta, joka sinänsä on antanut runoudelle paljon mahdollisuuksia. Tällaiset runoudet, kuten Santasen tekniikan maailmat ja Marjomäen ei kenenkään laituri, on helppo rinnastaa harvinaisten eläinten olemassaoloa. missä materialisoituu jotain arvokasta, suvereenia ja joka hetki haavoittumisen uhanalaista. Ehkä ihan tässä lopussa vielä tähän omaan, omaan suhteeseen. Minulla ei ole koskaan ollut laajamittaista ansiotyöstä vapaata aikaa, jolloin olisi voinut keskittyä runouden kirjoittamiseen joskus kun minulla oli sellaista aikaa, ei kirjoittamisesta tullut mitään valmista. Sinä aikana lähinnä tahdoin runoilijaksi. Tähän se kolme niin olen koostanut ajan, ajan rippeillä, mikä olen ikinä ajatellut runoilijuutta ammattina. En ole juurikaan tienannut sen kirjoittamisella, toki olen, olen tienannut jonkin verran, mutta runoudesta, runoudesta kirjoittamisella olen, olen niin paljon kuin olen loppujen lopuksi uhrannut aikaa runoudelle, en ole koskaan pitänyt sitä työnä. Kun on ole minulle taloudellisesti tai muutonkaan työtä, eikä se ole koskaan ollut varsinainen ajallinen vapauden saareke, paitsi hetkittäin. Mutta toisaalta se ei ole myöskään poikennut olennaisesti siitä, mitä muutoin teen. Kunnosta ja kirjoittaminen on minulle repaleinen ontologinen alusta, joka tulee toisinaan esiin pitkäkestoisen pakottaa kuin niin vedestä työntyvä kallioseinä tai piittynyt orgaaninen muodostelma. Toisinaan se vajoaa taustalle kuin kappale joutumaata, mutta olipa se kumpaa hyvänsä. Se on osa identiteettiä niin olen siitä pääsemättömissä. Saatan antaa kirjoituksen olla kuukausia ja ihmetellä, miten helppoa on lopettaa. Joskus tulee ajatelleeksi. Luulisi lopettamista vaikeammaksi. Silti en, osaa, silti en ole osannut lopettaa Ehkä ajatus kirjallisuudesta voimana, joka tekee asioista edes hieman vähemmän tuotannollisia, taloudellisia ja samalla konkreettisen ongelmallisia, on pelkkä fetissi. Sillä kuitenkin aion jatkaa. Kiitos. Muutenkin heti ensimmäisenä mieleen mieli tarttua tuohon Vesan lopetukseen, koska oikeastaan tuli mieleen kaikkien teidän esitelmien kohdalla se, että, että puhut, se, että puhutaanko runouden tuottamisesta tai tekemisestä ja sitten toisaalta taas tämä niinku runoilijuuden tuottaminen. Onko runoilijuuden tuottaminen teille muutakin kuin sitä, sitä nä, näkyvyyden ja, ja ammattipersoonan tai, tai tämmöisen rakentamista vai onko siellä sitten, sitten jotain jotain semmoista syvempää, jota pitää oikeasti tekemällä tehdä ja tuottaa. Kentä <laughs> se kysyy kaikilta? <laughs> No siis en mutta siis- niin siis en, mä, en mä siis silleen, kun mä kirjoitan vaikka, niin en mä ajattele olevani niin runoilija tai en mä jotenkin ajattele itseäni ensisijaisesti runoilija vaan kirjoitan teen jotain, mikä tuntuu siis silleen välillä mielekkäältä ja välillä mielekkäältä. Se on jollakin tavalla. Ehkä joku lähtee lenkille ja joku, joku tota, harrastaa, harrastaa jotain sellaista hommaa, missä se voi kehittyä ja, ja, ja tota näin. Ja itselle se on se kirjoittaminen ja siihen liittyvät käytännöt. Varmaan siinä on jotain semmoista niin myös, niin kuin, no se on, se on varmaan jollain tavalla aika sisäistä, sisäistä toimintaa ja sellaista niin kuin, tavallaan sellaista meditaatiotakin ilman mitään pyrkimystä, pyrkimystä sen kummempaa. Mä, mä niin kuin harvoin ajattelen, että mä kirjoitan mitään niin kuin asemaa sinänsä. Vaikka toki haluaa sitten, että ne jossain muodossa tulee esiin. Peter Hansson. Mä olen ehkä vähän pateettinen, että vanhanaikainen mä en pidä kirjailijuutta tärkeänä pitkään en halunnut olla kirjailija. Pidin sitä ongelmallisena monesta syystä, mutta mä olen hyvin pitkään halunnut kirjoittaa ja mä pidän kirjoittamista ja myös käynyt paljon tai ehkä vielä enemmän lukemista ehkä on tärkein, tärkein asia. Joo, siis mä <clears throat> puhuin tuossa siitä runoudesta, tai ikään kuin tuossa sivusi jotain runouden, runoilijuuden tuottamista, niin en mä ajatella, että kirjailija itse sitä tuottaa. Että, se on niin kuin, tai edes kustantanut, vaan että se jotenkin niin kuin, no. äh, mä sit, siis jollain lailla joku semmoinen yleinen kirjallisuussysteemi tuottaa tällaisia. Niin kuin, tai että ne, niin kuin tavallaan jotenkin niin kuin kirjallisuuden yleinen näkyvyys hyötyy siitä, että on jotain persoonia, jotka tulee jonnekin. Ja mä, mä niin kuin, tavallaan myöskin siinä vaiheessa, kun olen itse julkaissut ensimmäisen kirjan, niin oli kaukana sellaisesta havusta tulla tota, <coughs> ja identifioitua kirjailijaksi tai jotenkin tulla niin kuin, tai runoilijaksi. Mutta tietenkin sit se, että, että, että haluaa ikään kuin esiintyä niin kuin, tavallaan, että miten pystyy näitä kaikkia motiiveja, niin kuin alittajuisia haluja, niin läpivalaisemaan, että se, että, että tulee esimerkiksi tänne puhumaan, niin tavallaan siinä tilanteessaan niin vahvistaa sitä, sitä sosiaalista asemaansa niin kuin jonain näin käydään. Tämän tyyppiset niin kuin asiat on ja voidaanko sitten valvottaa niin maailmassa. Niin kyllä sen kokee kyllä, siis kyllä mäkin niin koen sen jonkinlaisena, se on jonkinlainen asema tai sosiaalinen rooli. Se on vaikea ehkä analysoida lähteä, mitä se itsellekin niin kaikkea on. Ja kaikilla vielä oikeastaan on, on totta kai siihen liittyy siihen tekemiseen muutakin kuin se, se pelkkä kirjoittaminen. Että, että on, on niin kuin näitä useita, useita sen toiminnan kanssa olevia Mä voisin vielä puhua omasta näkökulmasta niin tähän asiaan. Tästä asiasta se, että kun mä kirjoitan ruotsiksi kun on suomeksi, niin tämmöistä, tämmöistä näkyvyyttä Siis tää on myönteinen asia. Me ei tarvitse olla huolissani siitä. Onko mulla sitä vai Jos ei, niin okei. Se tekee, saa mut fokusoimaan itse tekemiseen. Eikö muita asioita, joita, joita haluaisitte nostaa noin kuin toisten esitelmistä esiin, esiin tässä, että avataan, avataan yleisemmän No siis, <clears throat> mä en oikeastaan kauheasti osaa kommentoida. Mä jotenkin Vesan, Vesan tota, esitelmässä mä kirjoitin toi... Tai siis se hienoja ajatuksia, mitkä jäi mieleen. No, siis toi, toi tavallaan niin kuin toi kielellinen hyvin tekeminen tai huolehtiminen niin kuin kirjoittamiseen, se oli jotenkin sellainen, mikä, mikä oli kiva, että joku artikuloi sen, koska mä haluaisin jotenkin siitä, sitä niin kuin vielä kuulla lisää siitä. Ja sitten toinen tota, Petrillä niin tota, sekä toi menettämisen että sitten tämä niin niinku kommunikaation epäonnistuminen kommuni- todellisena kommunikaationa niin jotenkin se, se ei tavallaan tunnu musta niin semmoiselta jotenkin pelastukselta <laughs> tässä kaikessa kommunikaatiossa. Mä, mä voisin, en nyt muista enää liittyykö se suoraan, mitä tässä sanoit, että mutta koska se kiinnostaa mua ja kiinnostaa mua pitkään, että nämä vaatimukset, jotka esimerkiksi kustantamisen kriisi, kriisi, kustantamisen kriisi, se ei voi olla näkymättä. Siitä tulee vaatimuksia sille, mitä kustannetaan ja miten sen, sitä mieltä, mitä kirjailijat ja miten kirjailijat kirjoittaa. se varmaan koet sen myös tässä omassa projektissasi, että tuottavuus muokkaa kirjoittamista. Mm, mä en ehtinyt kokea kauheasti Lunta esimerkiksi. niin, kuin, niin, ehkä just se, että niin. se kokeminen. Mm. Niin, siis toi hyvin tekeminen ja huolehtiminen. Ehkä siis silleen niin kuin, siis toisaalta siihen liittyy se, että, että tota, niin kuin itse ajattelen niin kuin tekemisen kannalta, mä yhä ajattelen sille hirveän vanhan, vanhanaikaisesti niin kuin kirjoittamista vähän semmoisena käsi, käsityönä. Tai siis sille, että se, se liittyy semmoiseen käsityön tarkkuuteen ja sellaiseen. Että, että, niin kuin, että jos sulla on niin kuin idea, niin se idea täytyy saada materiaaliksi. Että se, sen täytyy jotenkin niin materiaalisoitua. En, en tiedä sitten yhtä, että pystynkö kukaan muu niin näkemään juuri sitä ideaa siitä tai muuta. Mutta, että, mutta sitten ehkä semmoinen eettisempi tai sellainen niin kuin, poliittisempi puoli, toki niin kuin just, että se ja, ja yhteisöllisempi puoli siinä kirjoittamisessa, että silloin kun vaikka lukee toisten juttuja tai, tai pyrkii, pyrkii puhun kirjallisuudesta, niin sitä, niin kyllä mä itse haluan sille jotenkin vakavasti puhua sitä tai kunnioittaa tai niin, pikemminkin tavallaan aut, auttaa eteenpäin. Tietenkin se voi olla monesti aika, aika hankala, hankala juttu, mutta siis tuommoinen, niin mistä itse ehkä kirjailijuudessa aika paljon myös nauttii on se, että saa niin lukea toisten tekstejä ja tehdä niille konkreettisesti ihan sama kuin siinä omassa työssä. Se on musta hyvin konkreettista ja huolehtia. Ja, ja, tota, ja tavallaan semmoinen niin ainakin osallistuminen johonkin prosessiin. Tota, ja tietenkin aina ilahduttaa nykyään vielä semmoinen tietty, esimerkiksi Eino Santasen tekniikan vaan. Minusta se oli jotenkin vaan niin hyvä, hyvä tavalla tapa, millä, millä Santanen pisti pakettiin sen kaikki talouspurheiden kaiken tällaiset. Se, se oli niin sellaista aitoa osallistumista julkiseen keskusteluun. Toivottavasti että mahdollisimman moni lukisi sellaista kirjallisuutta ja muuta saadaan. Se oli niinku- mielestäni niin kuin yh, yhteiskunnallista aitoa niin huolehtimista. Heitän yhden, yhden kysymyksen vielä teille ja sitten sit jatketaan eteenpäin. Se oikeastaan liittyy tähän, tähän tota, yhdessä tekemiseen ja, ja, ja, ja muualle kantamiseen jotenkin sellaiseen niin, niin tota, jos tuottavuudessa puhutaan siitä, että tuotetaan joku, joku no, jos näin, näin hölmästi voi, voi tavallaan suoranaisesti ajatella, niin, niin onko tota, runon lukijat asiakkaat? Onko mitään, mitään hyvää tapaa ajatella teidän omaa yleisöä ja asiakkaita? Ei. <laughs> Okei. siis kyllä varmaan jossain määrin. Siis, tai että mä, mä oon nyt sitä, sitä niin kuin miettimään. Ehkä sitä kautta siis harvoin sitä ajattelee tavallaan ketään lukijaa mutta kirjoittaa. Mä oon nykyään niin ruvennut miettiä sitä, että, että haluaisiko tehdä niin lukijan vaikutukset miettiä kirjallisuutta vähän retoriikan kautta ja silleen, silleen niin kuin, että samalla kun miettii kirjallisuuden tuottamiseen ja sen tekniikkaan liittyviä kysymyksiä. Ajatellut päässäni semmoista niin kuin, esimerkiksi tunnekäsikirjoitusta, jossa niin kuin, pyrin herättää lukijassa tiettyjä reaktioita tietyissä sekvensseissä ja näin. Se on tietenkin suunnitelmallista touhua, mutta sillä tavalla ehkä tuotan asiakkaalle jotain elämyksiä sinne, näin Ja, mutta ne voi olla sellaisia, että ne sitten jää siihen tavallaan viitteelliselle tasolle. Mm. mm. Eh, ei musta niinku kirjoittajan niin voi ajatella asiakkaana. Niin se, se, minkä takia... Niin se, minkä takia mä rupesin kaivamaan tätä esille, esi, jotenkin se, että et kyllähän nykyään toisaalta taas on niin hirvittävän paljon erilaisia asiakkaita. Että ei ole ainoastaan niitä, jotka kävelee supermarkettiin ja ostaa, ostaa sen saman maitopurkin joka päivä ja haluaa vaan sen tietyn saman asian. Että sitten on tällaisia design-tuotteiden asiakkaille, jotka vaikuttaa siihen tuotteen syntymiseen. Että et pystyisikö sitä kautta jotenkin, niin. jotenkin pohdiskelemaan tällaista? Sitten siis sit, sit, sit tavallaan niin kuin kustantajan näkökulmasta tai niin kuin tavallaan toi poesia yrittänyt viitellä. niin tavallaan kyllä, kyllä me nyt sitten tuollaista mietitään, että mihin niitä kirjoja saisi myyntiin. Tämän tyyppistä. Sitten toisaalta nyt mä en tiedä, että mä sitten oikein, tämä niin kuin coffee table book Kyllä niin. on suuri osa poesien kirjoista on tosi kauniita esine, esineitä ja se on tärkeä osa sitä. Ja, ja sitten sit niinku se myöskin, myöskin, kuinka paljon me voidaan nykyään jakaa, jakaa ihmisiä niinku näihin kategorioihin. Et se, minkä takia mäkin sitä tätä kaivamaan, on, on tämä ajatus, ajatus siitä yhteisöllisestä tekemisestä. Et jos, jos on olemassa jotain ateljeekriitikoita, jotka on tavallaan osa sitä tuotteen rakentamista, ja sitten kuitenkin on ehkä mahdollisesti ihmisiä, jotka myös loppujen lopuksi nostaa sen kirjan tai ehkä saa sen lahjaksi. <laughs> niin, tota, missä vaiheessa joku henkilö, jonka kanssa on jutellut sen runon kirjoittamisesta, missä vaiheessa hän, hän niin kuin lakkaa olemasta asiakas ja, ja siirtyy sinne ikään kuin tekijän puolelle? Vai onko tällaista siirtymää ollenkaan? Onko se teidän päässä vaan suoraan? Lukija. Ei <laughs> niin Mä, mä hahmottele tuossa niin lukijahan on tekijä. Okei, no sori, nyt mä, mä vallan aivan liikaa aikaa. Mua kiinnosti kovasti just tämä sun viimeinen kysymys ja tämä lukemisen ja tekemisen. Jos sä luet kun tuossa runon tai kasvat niin itse asiassa se mitä tapahtuu, tapahtuu sun päässäsi. Se, se, se on niin ihan olennainen asia, että se, se runo tuo niin elämyksen mahdollisuutta, kokemuksen mahdollisuuden sille, että se ottaa vastaan eikö se ole yhtään kiinnostavaa, että printattiinko se paperilla vai painettiinko se vai mitä se yhteen on. Se on täysin sivu Se, se koko juttu, ihan sama on niin musiikissa kaikessa taiteessa, se varsinainen niin henkinen tajunnan virta, mitä se lukija päässä tapahtuu, se on se runo. Se, se, se, mä olen niin kuin hämmästynyt, että, että tämä niin kuitenkin painottuu tähän, miten maailmassa tehty se, se paperi kyllä, se, kyllä mun mielestä niin kuin se runon materiaalinen olemisen tapa on, on aika keskeistä. Ja se vaikuttaa aika paljon siihen, myös se vastaan otetaan. Ja sitä voidaan niin kuin eri, eri tavoin työstää myös siinä. Kyllä se, ei se ole pelkästään, men, tai siis mentaalinen tapahtuma on kiinni siihen kuitenkin hirveän mahdollisesti myös materiaalisiin ehtoihin. Mutta mä en, mä en niin kuin jyrkästi todellakaan kiistä niin merkitystä, koska tosiaan sehän syntyy lukijan päässä. Mm mutta se, siihen vaikuttavia ehtoja tuotetaan paljon siellä erilaisten materiaalien, materiaali, materiaali, materiaalitasolla. Ihan vielä lyhyt kommentti. Kannattaa joskus miettiä sitä asiaa, siis voisi unohdeta katsoa vaikka niin musiikkia, että joku Bach ja Vivaldi, niin kukaan ei tiennyt niistä, ennen kuin parin sadan vuoden kulttuuri keksittiin. Mm. Siitä on niin mitään merkitystä mä voin siis, siis se, se, sitä mä, mä oikeastaan aloitin tämän sillä ikään kuin ihmettelyllä, että tavallaan aika paljon nykyään keskustelu on siitä faktista. <laughs> Sille, että, että, tota, että on jotenkin paljon puhuvaa, että, että se tavallaan niin kuin, todella paljon vähemmän puhutaan niistä. Niin kuin, onhan se nyt tietenkin eri asia se runo kuin se, se minkälainen kirja se on. Eikö se ole, se vähän tyypillistä, jos on paperifetis. Mä, mä oon käynyt itse paperikurssin. Mä oon hyvin kiinnostunut typografiasta. Mä olisin jatkanut siihen samaan, että, että kyllä lukija, niin kyllä mä luulen, että lukijoissa on aika paljonkin semmoisia, joissa materia itse asiassa on, on tärkeää. Ja se, että, että, että, että Peter sanoi, että kirjat on kauniita, niin, niin, niin kyllähän sekin antaa sitten taas jonkunnäköisen elämyksen, olemuksen ja, ja, ja se myöskin, että joku asia on myös kosketettavissa oleva. Ja ihan samasta, kun puhutaan musiikista, niin kyllä se, että sillä ei välttämättä mitään merkitystä, minkälaisella paperille se on, se on painettu, sillä taas on sitten merkitystä, että kuunteletko se sen missä konserttisalissa vai kuulostaa, kuuluuko se omasta stereosta tai jotain tämmöistä, että et, et silloin ei ole enää kysymys pelkästään siitä, että nuotit on tietyssä järjestyksessä, vaan myöskin siitä, että missä sinä sen kuulet tai kenen kanssa sinä sen koet, niin ehkä sitten taas kirjoitetussa materiaalissa tai kirjoitetussa aineistossa on myöskin se, että myöskin sillä kirjalla on, saattaa olla merkitys. Se on jäljessä sitten tulevaisuus nuoremmat sukupolvet saattavat ehkä kokea asiaa toisin, kun itse on kasvanut ja oppinut lukemaan paperista, niin, niin, niin se suhde siihen paperiin ja siihen formaattiin on tietyllä. En tiedä sitten, onko se sitten siellä omilla lapsilla sitten enää sama ollut. Voisitko tähän? No siis silleen, että ymmärrän, ymmärrän tuon hyvin ja vertausmusiikki on, on ihan hyvä, mutta itse asiassa tuossa viimeisessä teoksessa, niin siinä tuli niin kuin keskeiseksi just se, että mitä se, että runous ei ole ne pelkät sanat, vaan sitten niin kuin siihen tuli idea siitä, että, että niin kuin se teos itsessään muodostaa niin kuin tietyn ruumiin, tietyn paikan ja siihen tavallaan vihjeitä teoksessa, että miten, miten siitä voi sellaisen tehdä ja graafikko loi itse sitä varten käytännössä fontit ja, ja niin kuin kaikki tällä, että ne ei ole niin suinkaan merkityksettömiä sen teoksen hahmon ymmärtämisen kannalta, mutta ymmärrän kyllä esimerkiksi, että ihan, ihan samat kiksit voit saada jostain tekstistä, jos on jossain antologiassa tai on se näyttöpäätteellä tai muuta. Se on monimutkainen kysymys. Jotenkin lähti siinä, että kokeilevaankin runoutta kirjoitetaan tai sitä esiintyy. Ymmärrätkö mä oikein? Haluaisin semmoista kysyä, kun on ihanaa kuulla, kun ihmiset itse kirjoittaa ja ihan tuoreelta jotain niin asian päällä. Hieno tilanne. Niin tuota, miten, miten käsityöllä vähän syntyy ja kun se syntyy, mulla syntyy, mä veikkaan jotain siitä niin kautta käsittävän. Mutta kuinka te selittäisitte, onko kokeilevan unoutta? Tiedättekö te sen vai joku toteaa sen jälkeen? Onko tämmöistä yhtään selittää? Mutta runo tulee, se on sisäistä sitä, mitä sen kuuluukin olla. Ja sen sanalliset muodot, se kuitenkin on sanallisen kautta jotenkin kommunikoi vaan toinen joku voi nähdä ja lukea sen. Niin miten, mitä tarkoittaa, onko olemassa runoudessa kokeilevaa runoutta nykyään enää? Ehkä sen voisikin sanoa näin. Mä, ajattelen, että se kokeellisuus on sellainen niin asenne siihen tekemiseen pikemminkin kuin, niin kuin ikään kuin lopputuloksen tai tavallaan esimerkiksi niin, että kirjoittaa niin, että ei tiedä mitä siitä, siis tavallaan siinä on joku, joku ikään kuin tehtävä tai kysymys tai, tai tämmöinen niin kuin kokeellinen lähestymistapa, joku menetelmä tai vastaava ja tavallaan se kokeellisuus tulee siitä, että se on niin kuin peliä se toiminta. Niin, ju, ju, ju, lopputuloksen tuntematta. Ennen, ennen oli, kun oli menetelmiä ja kaiken näköisiä, mitä jälkeen voidaan ajatella. Näin. Niin, että onko enää nykyään siis sun sisäisen on no siis... Niin-, niin. Toki ne on niin osittain semmoisia nostalgisia, tai niin kuin, että käytetään vanhoja uudelleen jotain avantgarden menetelmiä, mutta 2000-luvun alkupuolella suomalaisessa runoilussa on ollut aika iso tällainen niin kuin kokeilevuuden renessanssi. Ja tota, mä ajattelen silleen, että jos on jotain uusia teknisiä välineitä, ikään kuin otetaan käyttöön ja niitä niin kuin valjastetaan tavallaan niin kuin vaikka runouden runoiden käyttöön, niin silloin niin kuin tavallaan se kokeellisuus tietyllä tavalla on niin kuin aitoa. Tai, tai siitä, siitä poikii myös semmoista. Mä nyt vaan hiukan, mä luulen, osaanko mä ilmaista tätä suomeksi, mutta mä en, mulla ei ole kyllä sellaista auktoriteettia tekstiin, mitä se äsken kuvasit, että se on sisäisen maailman ilmaisua, mä teen kyllä yhteistyötä tekstin kanssa. Että meitä on kaksi, kun mä kirjoitan runoa teksti kertoo mulle tai yrittää kertoa mulle, mitä on mahdollista siinä. Mä esitän sille kysymyksiä, mä yritän myös ängetä siihen asioita, ne ei aina sovi siihen. Mä en ole koskaan yksin, kun mä kirjoitan. Ja siinä mielessä se ei voi olla mitään ilmaisua minusta yksinomaan se, mikä on sitten se runo. Ja tästä syystä myös se, se, se muokka, muokkausjakso, joka saattaa kestää vuosia, on erittäin kiehtova ja jännittävä ja kokeellinen ruotsiksi mä sanoisin, ja prövar fram, mä kokeilen, mitä on mahdollista siinä tekstissä. Ja siinä mielessä kaikki kirjoittaminen on ainakin mulle kokeellista. Jos tota, tämä voisi olla aika, aika mainio ähm, sävy, johon, johon päättää keskustelu. Tote, toteamme, että runous luonto ei tehdä yksin ja, ja se, sitä tuotetaan erilaisin muodoin erilaisissa ympäristöissä ja erilaisissa yhteyksissä. Ja, ja, tota, kiitos kauhean paljon omille ja kiitoksia yleisölle.